चट्टान से वो रास्ता गुजरता होता उस जगह जा रहा शायद उन बच्चों को पता नहीं था कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ से लौट कर कभी नहीं आ सकते कि उन्हें क्रिकेट खेलने की सिर्फ वही एक झेल देती है चलता पता नहीं फिर शाम आठ बजकर तीस मिनट पर उनका भाई कॉल करता है स्टार्ट टू पॉट को तो गए हुए काफ़ी टाइम हो गया अभी तक ही आया क्यों नहीं ऐसा कॉल मिलाता हूँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है ओ भाई मुन्ना को देखा क्या वो सुबह से क्रिकेट खेलने गया अभी तक आया नहीं है आओ चलो उसे ढूंढ तू ओ ये तो अन की चप्पल है यहाँ तो डर लग रहा है आज इसमें मुन्ना मैं मुन्ना को कॉल करता हूँ तो Oh my god. Ôi. Không nào. Không nào vậy? Không nào. Nó cháu hả? Nó. Ừ. Ô, cái kia không được là, cái kia không được, cái kia không được là. यार पेशाब तो कर लेने दे अब क्या हुआ यहाँ कोई है भाई भाई नहीं कोई है यहाँ पे in my mind. Living high. Nothing. Nothing. मैंने वो देखी मुन्ना जागमा जो हमने वहाँ पर देखी थी तो बोला था ना यहाँ father hello hello Pandit ji चोट लगी मेरा सिर में दर्द हो रहा है चोट लगी मेरा सिर में दर्द हो रहा है There's no God, there's no God, there's no God, there's no God, there's no God, there's no God, there's no God. Deus, amor, Deus, amor, Deus, amor. Ciao, mi se upalił. There is no God but and is the Muhammad is the messenger of God. There is no God but and is the Muhammad messenger of the of God. There is no God and Muhammad is the messenger of God. There is no God and Muhammad is the messenger of God. There is no God and Muhammad is the messenger of God. भाई मैं कहाँ हूँ कहाँ हूँ मैं अभी भाई ऐसा तो मेरा भाई आयान और बाकी लोग कहाँ है बोल thank you guys hundred subscribers लिए आपने हमें इतना सपोर्ट किया और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें हंड्रेड के वन के तक पहुँचा दें आप और सो गाइज वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और हम अगला पार्ट भी बहुत जल्द लाने वाले हैं इसका ये सब आर्ट भी बहुत जल्द आने वाले तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को बजाना ना भूलें क्योंकि अगली वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और हाँ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ सबसे ज़्यादा अपलोड रहता हूँ तो डालने से पहले आपको मैं वहाँ पे पिक पेस्ट कर दूंगा इस वजह से आज तक के लिए इतना ही और हाँ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में गुड बाय